તો ખેડૂત મિત્રો આજે કપાસના ભાવમાં કોઈ હલચલ નહોતી જોવા મળીને કપાસના ભાવ ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર જોવા મળ્યા હતા ને આજે સૌથી ઊંચો ભાવ બાવીસો ને એંસી રૂપિયા બોલાતા ખેડૂતોની અંદર એક ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો ને બીજી તરફ હવે કપાસ ખૂટવા લાગી ગયો છે તો જે ખેડૂતોને કપાસ વેચવો હોય તો તેના લગભગ માર્કેટ યાર્ડોની અંદર અત્યારે સારા કપાસ હોય તો તેના બે હજાર પચાસથી બાવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે અને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ તેરસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડની અંદર કપાસના કેવા બજાર ભાવ ચાલી રહ્યા છે તે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ સોળસોથી બાવીસો ને એંસી મહુવા તેરસોથી ઓગણીસો ને અડતાલીસ ગોંડલ બારસોથી બાવીસો ને એકતાલીસ કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી એકવીસો ને એકાવન રૂપિયા તળાજા બારસો પચીસથી એકવીસો બગસરા પંદરસોથી બાવીસો ઉપલેટા પંદરસોથી એકવીસો ને પાંત્રીસ માણાવદર સત્તરસોથી એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા જેતપુર તેરસો એકત્રીસથી એકવીસો ને એકાણું વાંકાનેર બારસોથી બે હજાર પિસ્તાલીસ મોરબી સોળસોથી બે હજાર બાવન રાજુલા ચૌદસોથી એકવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ ચૌદસો પંદરથી બાવીસો ને અગિયાર અમરેલી તેરસો પંચાણુંથી એકવીસો ને ત્રાણું સાવરકુંડલા પંદરસો ત્રીસથી એકવીસો જસદણ સોળસો પચાસથી એકવીસો ને એંસી રૂપિયા જામજોધપુર સોળસો પચાસથી બાવીસો ભાવનગર અગિયારસોથી બે હજાર પાસઠ જામનગર સોળસોથી બે હજાર પંચાવન બાબરા પંદરસો પંચ્યાસીથી એકવીસો ને પંચાણું ધોરાજી તેરસો સન્નુંથી એકવીસો ને સોળ વીંસ્યા સત્તરસોથી બે હજાર પચાસ ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો ને ત્રીસ લાલપુર ચૌદસો પંદરથી એકવીસો ને બત્રીસ રૂપિયા માણસા ચૌદસોથી એકવીસો ને ચાલીસ કડી તેરસો પચાસથી એકવીસો પાટણ પંદરસોથી બે હજાર પાસઠ તલોદ સોળસો એકથી અઢારસો ને સાઠ રૂપિયા ધ્રોલ સોળસોથી બે હજાર ચોવીસ પાલીતાણા ચૌદસોથી બે હજાર ચાલીસ સાયલા તેરસો વીસથી બે હજાર પાંત્રીસ હારીજ ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો ને એકાવન રૂપિયા ગઢડા પંદરસો પાંત્રીસથી એકવીસો ને દસ કપડવંશ પંદરસોથી ઓગણીસો કરજણ સત્તરસોથી ઓગણીસો ને સાઠ ધંધુકા ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા વિજાપુર સોળસોથી એકવીસો ને એકોતેર કુકરવાડા પંદરસોથી એકવીસો ને ઓગણત્રીસ ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર એંસી હિંમતનગર પંદરસો સન્નુંથી બે હજાર એકાવન રૂપિયા હળવદ ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર એકતાલીસ વિસાવદર ચૌદસો ચોપનથી બે હજાર સોળ સણાસમાં સોળસો પંદરથી ઓગણીસો ને ઓગણએંસી ઉનાવા અગિયારસોથી એકવીસો એકવીસ આંબલિયાસણ એક હજારથી ઓગણીસો ને એકવીસ રૂપિયા